Потім не казали не знаю, не бачив, не чув, не показав, пропустив і так далі. Показую ну, нові ціни у нас. Все, друзі, ми почали сьогодні тюленей. Тобто тюлені, сьогодні вже їх 20 штук, сьогодні вже один пішов. І так починаємо отчет. Перший пішов на радугу. Е, і також нові ціни. Нові ціни на сало, м'ясо, на все. Дивіться. М'ясо 155 було 145. Ошиєк 200 був 180. Отбивна 175 був, була 160. Ребро 165 була 140. Сало товсте, ну якщо дуже товсте, 140. Сало обичне, ну таке як у нас. 110. Почерьовок 170 був 145, сало було 80, час 110. Це просто товсте в нас рідко буває. Почерьовок, я ж сказав, галяшка 59, голова 34. От як я вам і казав, що подорожання произошло на 15-20 е, гривень, в якому випадку 25 гривень. Як я вам казав, так і є. Тобто не я тоді казав, не хватайте за голову, не переживайте, на сотні додавати ніхто не буде. Тільки там 15-20 гривень, ну 25. Ось це відкрито, ясно, чітко і понятно. На свіжину. Отак. Сало сьогодні із першого е, тюленя сало не, не товсте скажімо так, ну, виход м'яса хороший, а сало не дуже. І Також, що я хотів сказати, у нас в основному заказів дуже багато записано на сало і на м'ясо. От дивіться, примірно, примір приводю. От у нас е, убрали тюленя, він м'ясний. От Сала небагато і воно ну, не дуже товсте, тонкувате. А виход м'яса колосальний. І от якщо я вам мусим буду только сало відправляти, це скільки мені надо перерезать, щоб вам сало відправити, а куда ж мені деть мясо? Поэтому, хто заказує сало, также заказуйте і м'ясо, щоб воно було і, е, равномірно. І тоді, якщо ви будете заказувати і сало і м'ясо, ми, соответственно, чаще будемо убирати, хоч кожен день будемо убирати і відправляти, якщо буде смисл і на те, і на те. А якщо тільки за сало, ми ж убирати не будемо. Поэтому ми заказы собираем на все примерно на одну тушу, или на полу тушу, или дві полу тушу. І отак і відбувається процес. Так. Різав я сьогодні тюленя оцим ножом і груба розділка. Розібрав сало і розжелував кость від м'яса оцим. А нарізати хочу сьогодні попробувати. Охота рибалка, мужик в гараже. Ну такий моцний. Вот таким. Ножи всі є. Ножи всі є. І також, е, а де мусат? Де мусат, мусат, мусат? Біля чайника. Ага. А де біля чайника? Ща, а, ось він. І також є, спрашують, думають, що мусат це ножик. Це не ножик. Це точілка. Просто в народі точілка. Я взагалі раніше думав, що це напільник. Оце муса для подводки ножа. Він не шершавий, він не такий, як напільник, він гладенький. Просто чуть-чуть підвести і все, ось отак. Чуть-чуть підводить, ну от, це просто новий я взяв. Ось, чуть-чуть підвели. Оцим я вже не знаю скільки. Та багато штук убрав. Отак ось. Или там, якщо у вас рука не набита, медленно. Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз, два. Ну кожен по разом тут немає. Надо іменно отак. Хто як хоче. Воно раз, два, третій, десятий. І оце мусат. Коротше, коли берете нож, обов'язково беріть і мусат. Все є в продажі. Асортимент здоровий, від кухні, картошки, морковки, бутербродів, зарез, розжиловки і так далі. Все є. Звоніть, відправимо вам фотографію, заказуйте і відправимо вам на нову почту. Так, це не показав, ножи розказав. Починаємо нарізати. От сюди ставимо. Що перше? Ну давайте спину. Спина, спина. Ну ось, оце, якщо воно ось хороше, товсте, воно товсте. Бачите, як упікав хорошо. Вон, навіть когось із вас шкурочку возьму надгризу. А, ну це товстеньке. А це ось тоненьке. Оце впечене хорошо. Я відео не знімав, об'ясню чого, тому що на дворі холодно дуже. Холодрига і воно не до зйомок. Я отак трясся і сам спішив бігом, бігом, бігом, бігом, щоб швидше з вулиці зайти сюди. Тут включили маленький дучик і тут тепло, комфортно, кофе п'ємо, працюємо. Ну, тобто, я вже так привик, мені так краще. Хто бере у нас м'ясо і сало? Знаєте, що кажуть? Ну, не всі, не всі дзвонять там, кажуть, понравилось, не понравилось. А взагалі кажуть, що почали варити там кості, ребра вдома, ну, бульйон чи борщ. І запах е, дитинства. А я кажу, а що іменно дитинство? Ну напомнило цей запах настоящого м'яса, поїв сало і каже, вспомнив дитинство. Нож ну, ну, мені подобається. Взагалі я як наче так ото. Як я вже казав, як дитина з погрімушкою грається, то так і я. Так що, друзі, тюлені пішли в ход. Ну, я думаю, правильно об'яснив насчет того, що сало, е, ну, його от небагато. І... І вес ми не кидали на віса, бо я кину вже як буде сьоме число. Тут воно буде вже через е, через 8 днів. І узнаю вес. Я раніше времени не этот, но вес е, непоганий. Хто знає скільки їм місяців, той знає, я так об'ясняти, казати не хочу. Ну ось. Сало біле. Так що такі в нас ціни. Ціни, е, ну, понятно, що. Ціни не дуже високі, тому що в основному те, що я бачу, ціни намного вище. І також понаписуйте, який ваш живий вес. От по чому живий вес і по чому полутуші. Бо я, е, ну так мені казали, то один, то другий, що зараз живий вес падає дуже. Інтересно просто, по чому в ваших регіонах живий вес. Понятно, що ми не зависимо від живого веса. Я просто для информации. Вот живий вес и полутуш, от интересно. Полутуши почем? Бо кажут, есть 140, есть 130, есть 120, ну то есть, кто як там знає. И обязательно напишите. Так. Ты казала тут 8 идти 8, да? 7. 7. Ну ось, дивіться, свежий. він вообще тільки-тільки ось розділений. Як я ріжу цим ножом охота рибалка. Ось, вообще кусок оцей же не вріжеш, пожалуйста. Пожалуйста. Хто? О, я тут одне м'ясо. О, диви яке як кубики-рубики, переливається все, як радуга. Ось, бачите, оце, якщо виступають жилки, оце воно тільки-тільки, воно ще не остивше, не де нічого. Все тільки все в свіжаку. Ну, я думаю, ви самі мене розумієте, що проще ж, хто там заказував, от у нас, допустимо, відправка на Харків, що заказала? Женщина, от я мені казала їх. Ну, кост. От цілу його заказала. І по 3 кілограма сала. Звісно, так. Відбивну. О, і відбивну. От дивіться. Одна жінка, ну або дівчинка, я не знаю. Окост, отбивну і по 3 кілограма сала. О, шикарний заказ. Зараз пік-пік-пік-пік і відправили, все нема. А якщо я вам тільки сало, от ви по заказу, у вас там мільйон. Куди ж мені дівати м'ясо? Я ж його не буду варити і вспоминати дитинство сирим. Ну ви поняли, про що я кажу? Я думаю, ви розумієте мене прекрасно. Поэтому хто там заказував, ну заказуйте м'ясо. Там мені почерьовка, білого і там м'ясо, чи ребер, чи того, чи сього. Все є, і є що різати, так що різати будемо весь місяць. Щик. На. Щик. Пожалуйста. Щк. Забирай. Отдай. Щик. Ниточка. А так. Пожалуйста. Ну і буде 7 числа. Їм уже, так сказати, кругла дата. І зважу раді інтересу. І вам покажу. без кипіша, без паніки. А так куски беру і кладу. От. Снікерси намного хуже виглядять, ніж сало в новій водолаї. Чим сало аж цей кусок засунуть. Остася на водолай. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, чик-чик-чик-чик. Пожалуйста. О, дивіться. А тепер я роблю картина маслом. Ось, бачите? От якщо таку картинку зробити і повісити в, в хаті, завжди буде у вас хороший апетит. Дивіться яке. Манач, одне м'ясо, глянь, да? Ну ось, ось, дивіться. Ось, допустим. Ось. Одне м'ясо. Да, ось, одне м'ясо. Одне м'ясо, воно якась нитка сальна. М'ясо, м'ясо, м'ясо. Їжте, не хочу. Ось такі от бивнушки. І ось шийки. Ну і там все вже розібрано, все порубано, кості порубані. Просто е, думаю, покажу, бо я казав, що як почну брати тюлені, я вам покажу це відео. Покажу нові ціни. Ціни, як я й казав, 15-20, ну, кой йде, може там 25 гривень незначительно. Подорожання незначительно, я думаю, більше подорожання не буде і так далі. А звісно, на сало заказів дуже багато, бо ціна ж то була 80. І так же, а що ж ти Стас не попробував навіть сало? Грудинку поріж. Що ж ти Стас, наскільки Та на парі. Давай вдоль. Давай. Даже не попробовал сало. Сейчас попробуем. Пробуем сало. Ось, да, обычное, вот, обычный кусок. Сейчас я протру, бо тут у мене в этом. Обычный кусочек, без этого, без, так сказать, фанатизма. Ось, пробуем. Вот так, як в Китаї. Раз. Ось як в Китаї. Та я откуда знаю. Настоящее. Ну, сейчас я даже тоже вспомню детство. Ну, ось сало отрізав зі спини. Я не буду казати, яке сало резинова калоша, як його треба тягнути і яка шкурка. Тут шкурки не чувствуєш, вона тонкі такі, знаєте, як солом'яні аромати. Ну, Взагалі, як наче. Як наче що я? Як наче сулугу несеш, знаєте, нарізаний. Пшик-пшик-пшик. Ну, хліба, правда, нема, так? Да? Так, ну що, сало рекомендую, я попробував, непогане. Ну це взагалі. М'ясо теж рекомендую. І покажу вам настоящу буженіну, ковбасу домашню, хорошу. Ну туди позже ми будемо робити із галяшки. Не треба нічого на Новий год. Галяшку взяли, все, гуляє вся сім'я, колбаси їсте. І там все просто. Ну, Ми покажемо. Ми Віка приготове. Е, і я вам вже в готовому віді покажу, наріжу, як вона виглядає. І покажу, як, ну, яке воно, розкажу, яке воно вкусне. Там не треба нічого, там перець, часник, соль і таке. З галяшки. Галяшка у нас стоїть. 59 гривень. А я вам скажу, проти оцієї ковбаси, що ми зробимо з галяшки, оті всі ковбаси, оті е, московські і так далі, оті сільвівади по 300 гривень, вони нервно курять в сторонки. Проти обичної галяшки за 59 гривень. І також голова теж заказана. Голову ви заказуєте, чи є ще в нас заказ. Оця заказана, а слідуючу немає. Це все заказано на сьогодні. Оце все на сьогодні. От, голова теж заказана. І голову заказала жінка, яка вже брала голову у нас. І заказала опять. Там, кстати, ще 80 гривень. Бо я той раз заплатив за жінку, треба сказати, за 80 гривень. Ну, короче. По возможності, хто там заказує м'ясо, сало, пишіть адреса. І по возможності, дивіться, хто заказує сало м'ясо, зараз пишіть адреса. Чого? У Ми самі от, е, робимо відправ, ну, самі оформляємо посилки у новій почті, в приложенні. І просто відносимо, їх в нас пробили і забрали. А ми все Віка робить сама. Тому зараз світ то є, то немає. І отакі перебої. Тобто У нас може бути світ, а вас немає, вам не дозвонимося, ми или ви нам, ну і так далі. Тільки пишіть правильно, фамілія, ім'я, отчество, номер телефона, е, відділення таке, город Київ, е, Пупкін, Олександр Пупенович. Ну, к примеру. <laughs> К примеру. Там, да, так. І от щоб вона, ось зараз ми убирали, а в неї вже все составлені посилки. Зараз вона уведе там кілограми, все і і все. Так що, пупкіни, поки не забувайте пальчик вверх, все, тюлені пішли, будемо наблюдати, будемо робити шедеври, будемо відправляти і що, будемо вас кормити, аж <laughs> робити. Все, всім пока.